Тема 731. Женские сумки-рюкзаки. Один рукодельник недавно пожаловался мне, что на Левимастер Пунтеру у него ничего не покупают, в отличие от Ецы, где у него худо-бедно, да покупают. В вопросах продаж рукодельнику приходится сталкиваться с дилеммой, делать то, что нравится, или то, что будут покупать. Не всегда это одни и те же поделки. Сегодня расскажу вам о рукоделии, которые обязательно будут брать на Левимастер Пунтеру. Это стильные женские сумки-рюкзаки. Их шьет рукодельница Наталья Калиновская из Санкт-Петербурга и продает непосредственно на Левимастер Пунтеру, ее магазин, Левимастер Пунтеру Барра на ТСПБЧ и Рапорентесис Пунта. Насколько я знаю, женские сумки-рюкзаки вошли в нашу жизнь недавно. Сначала они вошли в виде школьных и спортивных рюкзаков, затем постепенно переместились на женские спины. И это вполне логично. Как я уже писала в статье «Белая балаклава», люди стали больше ценить функциональность одежды, нежели ее внешний вид. Сумка-рюкзак удобна тем, что она освобождает руки. А на картинке выше она не просто удобна, она еще и элегантна. выглядит именно как женская сумочка, а не как спортивный баул. Вы можете сказать, что сумками-рюкзаками заполнены полки всех спортивных магазинов. Да, заполнены. Но это далеко не женские сумочки. Я встречала сумки-рюкзаки и на полках интернет-магазинов, например, Пунтеру. Но элегантные экземпляры из натуральной кожи слишком дороги. А более-менее дешевые модели выглядят уж слишком просто. Вот поэтому и ищут модницы элегантные сумочки-рюкзаки из натуральной кожи на сайте рукодельников. Как поделилась одна из покупательниц Натальи Калиновской, она перелопатила всю ярмарку мастеров, чтобы найти подходящий рюкзак. И нашла именно у нее. У Натальи сумки не просто красивые, они и очень функциональные. Практически в каждый ее рюкзак помещаются документы размером А4, есть множество карманов или отделений. Рукодельница подробно описывает достоинства каждой своей сумки и дает подробные фотографии. Не всякий интернет-магазин дает столько информации о продаваемом товаре. Потому у мастерицы их очень хорошо покупают. Судя по отзывам, их на сегодня 817, и отзыв может оставить только состоявшийся покупатель, и тому факту, что отзывы оставляет далеко не каждый покупатель, продаж у нее не менее тысячи. Бизнес на сумках. С точки зрения рукодельника-бизнесмена, сумка – это востребованный, модный аксессуар. Он нужен всем, от школьников до мужчин, а некоторым он нужен во множественном количестве, сумка для лета, для зимы, для документов, для спорта и товарищ поселок поэтому спрос на них всегда будет. Кроме этого, читая откровение одного предпринимателя, который, задумываясь, какой интернет-магазин ему открыть, что в нем продавать, выбрал сумки потому, что наценка на них составляет 200 и даже 300%. процентов. То есть шить сумки, это еще и очень выгодно. У них низкая, относительно, себестоимость и высокий спрос. Поэтому если вы хотите заняться прибыльным рукоделием, научитесь шить сумки. Подарок от ярмарки мастеров. Кроме того, ярмарка мастеров недавно преподнесла рукодельникам очень хороший подарок, возможность продавать товар на Левимастер Пунтеру с моментальной оплатой товара через PayPal. Теперь готовые работы можно. Продавать как в обычном интернет-магазине, а не как через доску объявлений. Кроме того, покупатель теперь может складывать выбранные товары от разных рукодельников в одну корзину, и оплачивать их все сразу, а не договариваться с каждым продавцом отдельно, это еще более повышает шанс для каждого товара быть купленным. Правда, открывают эту возможность пока не всем. Только тем рукодельникам, кто оплатил клубную карту, у кого есть готовые для продажи товары, кто доставляет изделия по всему миру и использует систему расчета доставки. Подробнее читайте здесь, левимастер.ру Барра Топич. Если вы не умеете шить сумки. Если вы боитесь, что шить сумки, слишком сложно, попробуйте делать кожаные ремни и браслеты. На Пунтару тоже есть рукодельница, которая неплохо их продает, Евгения Савельева из Иванова, адрес ее магазинчика, левимастер.ру раяня чейра парентесис пунта. Она делает ремни и браслеты и их хорошо покупают. Конечно, и ремни нужно уметь шить. Но их конструкция все равно проще. А учиться всегда чему-то надо, даже зарабатыванию денег. Вышеуказанные мастерицы тоже начинали когда-то с нуля. Если бы они этого не сделали несколько лет назад, сегодня так же, как вы, искали бы, на чем можно заработать деньги.